Здравствуйте. В этом году погибло много пчел и ходили предположения, что это от вышек 5G. Ну, много мнений пчеловодов я слышал. Ну, тут центр города, десятый этаж. В принципе, пчелы живут. Так что все-таки думаю, что это где-то ошибки пчеловодов, что что не перезимовали. Но у нас в Ленинградской области, конечно, зима была отвратительная. Снега не было. Кажется, она и была и теплая, а, и в то же время очень сырая. Семьи, в принципе, не такие сильные вышли из зимы. Ну, как половина на половину, нормально. А я вот сюда привез два ведерка пчелы. Расплод не стал брать, то есть отправлял ведерки с супругой. И, э, и ну, не знал, думал, <laughs> как, как она подселит, там рамку она же не поставит, э, сама побаивается еще. Ну, ведерки с пчелами заселил. Заселила, перевернула вечером, уже темно отогнула холстик, поставила я хочу сейчас посмотреть, что э, тут происходит. Хоть они хоть чуть-чуть усилились, матка чуть побольше хоть начала сеять. Все-таки вон та липа меня очень сильно заманила. В этот раз поеду, может быть получится самому вернуться, привезу рамочку расплода. Ну, любопытно, что здесь у вас? Как вы себя чувствуете? что там же вообще было горсть пчелы. Ну, чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше. Сейчас глянем. Пчела, в принципе, активная. Потом покажу. Сейчас, девочки, уж дайте. Но как-нибудь осторожненько дайте я посмотрю вас. А, корма есть. Танка более-менее тяжелая. Сейчас я Их потом отпущу. Закрыть хоть балкон. Они летают. Летают. А много пчелы залетает и... Ну как немного, но есть. Которые путаются со стеклом. Вот, ну, и не могут вылететь. Потом приходится их выгонять. Не ругайтесь. Ну, если цапните, слава богу, с этим коронавирусом, помогаете вы. Нет, расплода нету. Пчелка такая, вот более-менее активная. Радует. Приехал тут многие... Ну, уйди, уйди. Многие сразу, кто пчел ставит, просили поставить пчел, потому что и работают с этой инфекцией. Не знаю, есть он или нету. Как профилактика? Ну вот маленький пятачок, конечно, расплода печатного. Ну, конечно, это мало. Сюда нужна рамка расплода. <laughs> Такая нормальная, полноценная, желательно с пчелой. Тогда они пойдут. Ну-ка, и что тут еще у вас на крайней? Пчелы, конечно, нет, нет, нет, нет, нет. Девочки, привезу я вам привезу я вам расплодик. Ну, хоть живые, то хорошо, слава Богу. Зимовали, помогли нам во многом. Вот такая ситуация. Сейчас еще пару пчелок и себе поставлю для профилактики. Многие спрашивают, как они на балконе. Ну вот так вот. <laughs> Конечно, слабовато. Слабовато, очень слабовато, но мы вас, девочки, подсилим. А, так что 6 рамок. Больше я сюда привозить уже, конечно, не буду. Лишь бы так они принесли чего-то. Развились хорошо, да до осени, до пережили. Ну-ка, давайте идите. Идите там Идите. Идите, идите. Девки. Вылетает, ну, конечно, вот кто на балконе остается. Нет, летят леток, Летят леток, в принципе. Ну и здесь остаются на балконе. Сейчас я, конечно, их ну, открою, выпущу.